эркин түшү ылдамдануусу дайыма жердин борборуна багытталган жана жер бетинен бирдей бийиктикте жайгашкан бардык нерселер үчүн бирдей мааниге ээ жердин бетине жакын москва кеңдигинде эркин түшүүнүн ылдамдануусу 9,81 метр секунда түзөт эркин түшү ылдамдануусу жер бетинен бийиктикке көз каранды